E hoxe entramos no mundo musical. Está con nós Lorena Negreira López, vocalista do grupo de Tetas Van. Compasina a súa carreira artística ca docencia en educación primaria. Lorena é unha muller inconformista e forma parte da xeración de mulleres que sempre viviron en democracia, protexida por uns valores constitucionais que igualaban os dereitos de homes e mulleres pero é unha activista feminista porque, como ensinante, é consciente de que aínda falta moito para que as nenas e as mulleres superen as barreiras mentais que aínda hai e que impiden a igualdade real de oportunidades. Como xurde esta banda de rock na que as mulleres son as protagonistas? Hmm. Pois a ver, esta banda de rock xurde eh, <clears throat> a finais de 2010 Eu viña de outra formación que se chamaba Ergon, que facíamos música rock, folk e instrumental. E, bueno, que, coa miña parella, David Bruzos, empezamos aí a pensar pois un pouco de darlle un sentido a todo isto, non? Que poder eh, visibilizar eh, que as mulleres somos capaces ou podemos tocar unha batería, que as mulleres, eu tiña moitas persoas coñecidas pois que tocaban o baixo, a guitarra, o teclado e entón pois entre os dous pois de, divagando eh, dixemos, bueno, pois veña, eh, voume poñer a chamar a, a rapazas e a ver se si podemos facer algo. E entón foi así cando me puxe en contacto con Paula, Paula Conde, que foi a nosa primeira baixista, con María Mendoza, coñecía pois a través de outras persoas, con Lucía Gil, que é a cantante, que estudiamos xuntas dende, dende o cole, e levamos, pois eso, nos coñecemos dende pequenas. Entón, bueno, no, eh, nos puxemos así en contacto, había un concurso en Comunicando para musicalizar un poema de Carballo Calero, e foi como... Eh, foi como en plan, pois decidimos participar para eh, para ver que pasaba. E eh, nada, tivo moita, moi boa acollida, eh, sobre todo polo público. A ver, éramos unha, somos e seguimos son, sendo unha banda de aficionadas que o que facemos é música para pasalo ben, sobre todo. Eh, creo que pode que se pode ver nos nosos concertos que en riba do escenario hai moita improvisación, moita complicidade e o que buscamos eso é transmitir pois bo rollo, non momento de desconexión, pasalo ben e Eh, bueno, ese foi, foron os nosos inicios. Eh, a partir de aí, pois, eh, tocamos, eh, un dos nosos primeiros concertos foi para, para Escoa e o, o Verane Arte, eh, que ese ano chovía e o fixemos dentro do, do Auriense. E a partir de aí, pois, vimos que había eh, boa acollida, que era que o público estaba receptivo, eh, pois, co boca a boca, nos iban chamando, nos iban saindo concertos, e se podíamos e estábamos dispoñibles, pois, pois tocábamos e, e non paramos, dende aquelas. A ver, o noso público suele ser eh, un público interxeneracional. Eh, hai público de todas as idades, eh, eh, un dos nosos obxectivos eh, ser referentes femeninos para todas aquelas crianzas eh, que poidan ter eh, e visibilizar a, a mulleres que están enriba dun escenario e, eh, que poden, pois eso, que se si en algún momento sinten ganas de tocar un instrumento, se xa o saxofón, a tuba, a guitarra, o baixo, a batería, que digan, si sí, se pode facer, porque xa hai máis xente que o fai. Entón, esa, ese é un dos nosos obxectivos, E, eh, e eh, eso, o noso público é moi interxeneracional eh, porque polo con, que contaba, non que nos nosos concertos facemos versións eh, de rock coñecido, temas que son moi divertidos, que todo o mundo coñece, eh, e aproveitamos a posibilidade de ter un micrófono para modificarlle esa letra, eh, e poder eh, dicir, crear un pouco de conflicto cognitivo eh, de todas esas cousas que as nos nos tocan máis de cerca, eh, que consideramos que son injustizas ou que non estamos de acordo co que está pasando, pois ter ese micro para poder decilo en voz alta e que si en algún momento non te plantexaches algún, unha serie de cousas, pois que sexa, sexa o momento. A música en xeral e eh, o rock en concreto Era un deses sectores masculinizados, onde a muller case non estaba presente. Segue sendo así ou avanzouse algo? A ver, eh, eu eh, eh de Tetas Van eh, creemos que, que, que sí que vamos avanzando, pero que queda moito camiño por facer. Eh, evidentemente, nas bandas, eh, o que eh, estaba normalizado era que a muller fora a vocalista, a corista, cantante principal, eh, pero o normalizado era eso. Eh, ao vivir nunha sociedade patriarcal e estar contaminada por esa sociedade, eh, hai, cada vez hai máis mulleres compositoras, pero sempre dende, dende esa contaminación, dende unha visión eh, machista e patriarcal, debido a, debido a que pues, pois, fomos, nacimos en, en esa cuna eh, cada vez hai máis mulleres compositoras, cada vez hai máis mulleres organizadoras de eventos, máis mulleres que, eh, que forman parte de, de grupos de, de rock and roll, eh, pero todavía queda moito por, por traballar. Non só non só na, no, na faceta de, de tocar ou organizar eventos, ou, senón tamén, dende outro lado, da perspectiva de hai, cada vez hai máis bandas de mulleres, cada vez hai máis eh, eh, persoas bueno, máis mulleres que eso que, que tocan, entón imos a contratalas, non? Imos a, a facer que, medrar esa porcentaxe, que sempre estamos por debaixo do 50%. Hai machismo no teu entorno? O machismo nos rodea, está en todas partes. Eh, convivimos con el día a día eh, entón a sociedade sigue sendo, sigue sendo machista. Eh, e, eh, eh, por que? Porque crecimos e, e, e nos educaron nel. Entón, eh, si, eu considero que sigue habendo moito machismo, eh, pero que cada vez hai máis sensibilidade eh, en todas as persoas por erradicar esa parte pois que oprime a un grupo, en este caso que somos as mulleres. Tal e como, como falamos antes da, de empezar a entrevista, eh, sí que consideramos de Tetas Van que o termo feminista a día de hoxe é un termo que está corrupto, pois polo que comentaba, pois por, eh, por ignorancia ou pois polo que sexa. Entón, mm, a nosa, outro dos nosos obxectivos é esa loita pola equidade, xa que partimos da base de que os homes e as mulleres eh, parten de realidades diferentes. Entón, nos buscamos a, a equidade, a equidade en todos pois, pois igualmente en todos os ámbitos, non só, non só no ámbito da música, sino que no, en todos os ámbitos nos que nos movemos, na educación, na sanidade, na cultura, en todos esos ámbitos é, eh, eh, o noso obxectivo, buscar esa loita pola equidade. Es feminista? Sí, podo decir que eu son feminista. A ver, feminista no sentido de... Sí, eu me considero unha persoa feminista que loito por, polos dereitos das mulleres e por, por intentar mellorar cada día eh, esas facetas, eses, micros, eses micromachismos, esas partes que están eh, máis ocultas eh, pois, dende todos os ámbitos, como vos decía, eu son profe e xa dentro das miñas aulas eh, intento pois, facer o alumnado que reflexione si, si está ben as cousas que suceden na sociedade ou por que deberíamos facelo de, de outro xeito. Eh, na miña casa, coas miñas fillas, eh, tanto David como a min, pois educamos eh, na igualdade, na equidade, e sí, me considero unha persoa feminista, pero quero decir, o que quería decir antes é que agora todo o mundo se etiqueta, a minhas etiquetas non me gustan, pero todo o mundo se etiqueta de son feminista, pero en realidade comprendes o termo na súa profundidade, é o que quería decir. Dende a túa experiencia vital, que podemos facer para eliminar a violencia de xénero? falamos desto tamén antes, eh, eu creo eh, que de Tetas Van cree eh, que a base fundamental é educar no respecto, no respecto a que os nenos e nenas eh, ou as crianzas se lles eduque sen diferenciar se si son nenos ou se si son nenas, simplemente que son persoas eh, no respeto a poder pensar diferente, creer diferente, a ter diversidade de opinións, de gustos, eh, e que poidamos convivir, xa que temos que convivir nunha sociedade, eh, pois para nos eh, a forma de erradicar esa, ese tipo de violencia é dende pequenas a través do respeto. Como música e muller, a que nos recomendarías escoitar? Sí, eh, Eh, agora mesmo para nós eh, músicas, bandas ou persoas de referencia eh, que son mulleres eh, se, eh, son pois, eh, as Abelas Ainas, Sachana Horta, a Banda da Loba ou Agorafobia, entre outros moitos exemplos que poderíamos nomear xa que son mulleres que dirixen as súas propias bandas. Entón, para nós, eso é algo moi importante. Pode expresar nunha frase Por que é beneficioso para a sociedade vivir en igualdade de dereitos e oportunidades? Sí, eu esta, cando leín esta pregunta anali, ana, analiceina eh, e cheguei á conclusión de que para min ou para nós, eh, para Detetas Van, eh, non era beneficioso, sino que, que para nós é necesario necesario. Eh, se, eso, que nunha sociedade eh, é necesario a equidade para que todas as persoas que vivimos nesa sociedade teñamos eh, os mesmos dereitos nas mesmas condicións. Entón, eh, eso tamén recalcábamos como non é, non é beneficioso, senón que é unha parte moi necesaria. Grazas por participar nesta idea de Escola Libre de Violencias Machistas, Educando en Valores, Educando en Igualdade, que é un proxecto de FAPA Orense Asburgas e subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.